مجھے سفر میں الٹی آتی ہیں الٹی سے وضو اگر منہ بھر کے آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی تھوڑی نہیں ٹوٹ ویسے آج کل گولیاں ملتی ہیں سفر سے پہلے وہ کھا لیں الٹیاں نہیں آئیں گی کسی ڈاکٹر سے لے لیں زندہ لوگ طواف اپنے لیے کریں اس کے لیے ثواب کی نیت کریں میری بیوی عمرے پہ آنے سے پہلے حیض سے تھی میکات کا راز کر لیا دوسرے دن دوبارہ میکات کا احرام باندھا میکات سے آئی ابھی بھی حیض باقی ہے بارہ جب تک پاک نہ ہو آپ نہ جائیں عمرہ کر کے جائیں احرام کا عورت کا کپڑا اتارا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ضروری نہیں ہوتا ابو ظبی سے جس نے سلام کہا ہے علیہ السلام اگر تھوڑے تھوڑے ٹک لگائے ہیں سر میں عمرے کے بعد تو دم پڑ جاتی ہے مجھے پرائز بانڈ کے بارے میں تفصیلی علم ہی نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں آپ وہاں کسی عالم سے پوچھ لیں کہ پرائز بانڈ کے ایک تو اس کے احکام کیا ہیں اس کی پالیسی کیا ہے پھر وہ فتویٰ دیں گے آپ کو چار بہن بھائی ہیں رشتے آتے ہیں بات نہیں بنتی آپ تب رحمان سب پڑھ کے دعا کرتے رہیں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا وقت مقرر ہے ایک ہندو لڑکے سے ہمارے تعلقات ہیں اس کا باپ مر گیا ہم غم میں شریک ہو سکتے ہیں ہم شاعر سمجھ کر جا سکتے ہیں باقی سلام دعا نہیں کر سکتے مفرد کی اگر کسی عورت نے خیانت کی اور اس نے زنا کیا ہے تو اب خامد کیا کرے یا وہ توبہ کرے توبہ نہیں کرتا طلاق دے دے باقی اس کو مارنے کا حکم شریعت میں حاکم کو ہے تمہیں نہیں ہے میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی ایک ہزار نفل بھی پڑی توبہ بھی کی لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے بہرحال پھر توبہ کریں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں ہو توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزرے پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے توبہ کرو پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ چار مہینے کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی باقی اللہ کے میں اللہ اکبر اللہ